Wanti ta'us ta'ee darbeera lakkanta san cabnee fuggumii. Yaa isa sanatti duulatti duultee safuudha siif abboogumii. Jaalalaan atteetta ta'onne koo lakkanta san qabu jibba kee. Waan an ittiin ibsuun dhabe maaloo gatiin narraa qabdu qabu jibba gatiin narraa qabdu dhibba kee. dhibba oh, oh, dhibba dhibba hoo dhibba e, kee dhibba dhibba dhibba hoo yoo balballi duulli ba'ee sitti hin cufne harka goosa guddaadhaan siiba banamaa. Haajanyi sii ba'eera na mul'achuun kee caalee si gubbata kan eebba kee qabeerraa si ka'a harka goosa guddaatu si dubbata. Lakkanta san qabu jibba kee gatiin narraa qabdu dhibba kee dhibba dhibba dhibba oo dhibba kee dhibba dhibba Look at the song, Abu Jibake. Gatinarraa qabdu dhibba kee dhibba dhibba dhibbaoo dhibba kee dhibba dhibba dhibbaoo dhibba kee lakkanta san qabu dhibba kee gatinarraa qabdu dhibba kee dhibba dhibba dhibbaoo dhibba kee dhibba dhibba dhibbaoo dhibba Wanti ta'us turee darbeera darbatamee cabnanee foggome nyaasa sanatti duuletti duulte safuudha siif abboo uggume jaalala moo atteetta ollee koo rakkanta san qabu jibbake waan an ittiin ibsuun dhabee kanke gatiin narraa qabdu dhibbake rakkanta san qabu jibbake gatiin narraa qabdu dhibbake dhibba dhibba dhibba oh. እኔ ሳየው አየው አየው በዘመኔ እንደ እግዚአብሔር ያለው ማንም የለም ለኔ የለም ለኔ የለም እኔ ሳየው አየው አየው ዘመኔ እንደ እግዚአብሔር ያለው ማንም የለም ለኔ የለም ለኔ የለም ለኔ ክብሩ ብሶበታል ብሶበታል እግዚአብሔር ማንም የለም ለኔ የለም ለኔ እኔ ሳየው አየው አየው በዘመኔ እንደ እግዚአብሔር ያለው የለም ለኔ እንደገና ደግሞ እንደገና